Hola, un saludo al primer Congreso Internacional de Telecentros. Es un placer poderme dirigir a todos vosotros. tenéis un reto, que es ayudar a la sociedad a incorporarse a todo el fenómeno digital que está llegando. Y no solo un reto tecnológico de, de saber utilizar las herramientas, es un reto de saber entenderlas y saber aplicarlas a su desarrollo, sea profesional, sea social Ah, sea empresarial, eh, no es un reto menor, es un momento de cambios, nada es estable, nada va a quedar igual y hay que descubrir cuáles son esos nuevos modelos. Ah, tenéis un reto apasionante, espero que estos días que vais a compartir sean de crecimiento y de apoyo. Saludo.